Vamos ver quem é que mete este relevado a estrondecer, caralho! Como é que é, como é que é? Não estou a ouvir nada! Como é que é, como é que é? Valeu. Ah, caralho.